Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Cas Incredible mit dabei. Mamet Productions. Wow. wow. Was, was haben wir denn hier bekommen? Ein Paket aus? Aus? Was steht denn da da? Da steht Italien. Oh. Milano. Milano. Warst du schon mal in Milano? Nein. Du? Nein. <laughs> Aber ich will mal dahin. Soll zum Shoppen sehr gut sein. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich hab, wurde vor ein paar Wochen angeschrieben und zwar von Sandhits Team. Äh, und zwar wollten die mir ein Geschenk sch schicken wegen einem Reaction-Video, was wir gemacht haben. Als Dankeschön, Dankeschön nochmal. Äh, Sandhit macht ja dieses Jahr bei Eurovision Song Contest mit für San Marino. Äh, und das Lied Adrenalina mit Flowrider, richtig cool. Und genau, ich bin deswegen sehr gespannt. Das Ist schon ein Riesenpaket. Ja, das ne? ist auch schwer, das ist jetzt auch nicht so leicht. <laughs> Mal gucken, was da drin ist. Genau. Ja. Ich hoffe, man sieht meine Adresse nicht. Ne? ja. <laughs> Warum? Du kannst deine Adresse den Zuschauern aufgeben und die Geschenke schicken zum Geburtstag oder so. Ja, aber nicht privat. Ja. <laughs> das habe ich hier noch Stalker oder so. Also wir sind jetzt alle gespannt, was in diesem Paket drin ist. Irgendwas Blaues. Ja. Das ist raus. Okay. Ich hol's raus. Okay. Zieh, zieh, zieh. Zieh. Ich nichts kaputt machen. Oh, ist eine also, Tüte. Wir haben hier so einen Stoffbeutel. Da drin ist wieder ein Paket. Jetzt darfst du mal rausziehen. <laughs> wow. Wow. wow. Oh, das sieht ja... Oh, das ist auf jeden Fall nice. Das sieht ja nice aus. <laughs> Richtig cool. Dann haben wir hier noch so eine Trinkflasche. Oh, eine Bottle. Fenditz Adrenalina. Ich werde, äh, wenn Eurovision Song Contest läuft, werde ich in der Türkei sein. Urlaub machen. Und dann nehme ich diese Bottle mit und, und dann trinke ich es sogar <laughs> Eurovision Song Contest. Ja, geil. Geil ist Schon nice. Ja, das ist definitiv nice. Ist da noch was dran? Ja, da ist noch ein T-Shirt drin. Oh. Und noch. Ah, hier. Dann haben wir hier noch so ein Teil, wo man seinen Namen draufschreiben kann. das kannst du für dein Ding ins Gepäck dran machen für deinen <laughs> Urlaub. <laughs> Damit dein Kopf ja nicht verloren geht. Ja. Dann haben wir noch so ein T-Shirt. Wow. Das ist die Rückseite und das ist die Vorderseite. Das sieht so cool aus. <laughs> Ja. Richtig nice. Richtig mit einer fetten Perücke, Sandhead. Ja. Nice. Und was ist in der Box? Drin? Da ist nichts mehr drin? Nein, okay. Dann? Guck mal, selbst, selbst der Beutel hat den Schriftzug. Krass. Muss ich wohl so rumlaufen in der Türkei. Bisschen Werbung machen. Das nimmst du so Dingens um deinen Arm so und danach läufst du dann so rum. <laughs> wow. Okay. okay. Jetzt kommt da so eine YouTube-Plakette raus. <laughs> Davon Nein. träumen. <laughs> genau lange träumen. Okay. Das wird auch noch irgendwann kommen. Was ist das? genau solche Fragezeichen auf meinem Kopf. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es unten in die Kommentare. Okay. Ach, ein Memory-Spiel. Wow. Ey, glaub, damit habe ich gar nicht gerechnet. Sängerin, ne? Genau, so. Ihr eigenes Memory-Spiel. Ja, oh mein Gott. Das ist schon nice. Sogar von Ravensburger. Diese deutschen Firma. Ja, Ravensburger. Ey, krass. So sieht's aus. Geil. <laughs> Ja. krass, damit habe ich echt nicht gerechnet. Dann würde ich mal sagen, mach das Video aus und wir spielen drin. <laughs> Mal gucken. Ich will mal aufmachen, ey. Wow. Mit diesen eigenen Bildern sieht man das. Krass. <laughs> Kannst du uns einige zeigen? So? Ja. Interessante Styles auf jeden Fall, so verschiedene. Ja. Also sowas zum Beispiel. Also ehrlich gesagt habe ich äh, gehofft, dass ich ein, eine Perücke bekomme von ihr, weil sie so viel hatte in ihrem Musikvideo. Aber ja, richtig geil. Wow, ja, danke schön. Wer weiß, vielleicht kommt die Perücke noch, <laughs> nachdem wir das Video gesehen haben. <laughs> Ey, richtig geil. Dankeschön, Sam Hits und Dank das ganze Team. Geschenke. Und da wünschen wir auch viel Erfolg bei Eurovision Song genau, Contest. Genau, so sieht's aus. Und hoffentlich macht's wird Spaß machen und ja, viel Erfolg. <laughs> Gut, falls ihr die Reaction nicht gesehen habt, könnt ihr mal auf meinem Kanal gucken. Äh, werde ich auch verlinken. Und genau, falls ihr weitere Reactions auf meinem Kanal sehen möchtet, bleibt auf dem Kanal, abonnieren nicht vergessen, die Glocke unten, genau, liken nicht vergessen und dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video.